在京都市中心最热闹的这条街上逛街是什么感受呢？传统、时尚还是文艺？和闺蜜一起逛街是最快乐的事儿了。我和维卡准备好好的在四厅通逛一逛，这古董店特别推荐，因为京都这样的店挺少的。だだきます。不是。 哦，七千七的，一千四，对，它就贵。是不是？普通，比较普通，但是挺昭和的。啊，对的。我的妈。四千。三千七。